Hai guys, hari ini aku bikin video jadi aku baru kayak beli topi kayak beli jadi kan aku kayak beli baju shell atau apa kali aku beli pernak-pernik buat di sini jadi ada topi tadi lucu banget lucu banget topinya pas aku habis toko baju aku nggak topi lucu banget akhirnya aku belikan yang lucu Terus ini ada masih apa ya? Kangen. Ini topinya ini lucu banget. Terus ada apa nih resleting gitu. Ini ada tulisannya play for white atau blue kan. Ini kayak lucu gitu. ini kayak arah selatan kayak seperti tempat pensil bisa buat naro-naro bisa terserah mau taruh apa aja kalau aku buat taruh barang-barang kalau topinya lucu banget jadi aku beli aja aku minta beli mama kalau lucu banget terus aku beli ini itu barang-barang yang aku pengen kasih ke sepupu aku, Naila, Nando dan Namira. Barangnya itu satu-satu. Aku bakal tunjukin. Ah, aku bakal kasih barang ini buat Naila. Kan Naila suka banget. kayak kerudung gitu loh kayak kayak apa ya kayak buat ngikat-ngikat gini gitu buat baju buat ngikat-ngikat Nela nah, suka banget pakai ginian misalnya kalau ke mall dia suka pakai yang kayak ginian misalnya ininya diikat gitu pakai kayak ginian soalnya kayak pakai jubah gitu root. Yep.

Ya. Oh, ay, mamá. Mamá, mamá, mamá. Mira, nada.